कि मोबाइल से ब्लॉक करने की धमकियां बच्चे देते हैं कि मोबाइल से ब्लॉक करने की धमकियां बच्चे देते हैं मैं मोबाइल से ब्लॉक अनब्लॉक नहीं खेलता हूँ और जो मेरे नज़रों से गिर गए हैं ना कि जो मेरे नज़रों से गिर गए हैं ना उसे मैं मोबाइल से नहीं सीधे ज़िंदगी से ब्लॉक करता हूँ